तीन साल से उसकी कोई खबर नहीं है अपने लास्ट मिशन में वो पकड़ा गया सुना है पता नहीं कि पठान मर गया है या हेल्प मी <laughs> kill.